लेबे में No, but I've been here. I've been here. پريکي واڻ ماندو پريکي واڻ Thank you. बढ़ना भले इसलिए बहुत लोग చూడు ఏం ఎంత లెవెన్